Sí, ¿qué es lo que? Te habla Flo Cangrejo del Chibi del Cangrejo. Ok, ¿cuál te pongo, manito? Yo quiero que tú me pongas la que dice ¿Mm? No, manito, esa es la que dice Ricky Tiki Tiki Soplete Tengo Plata. ¿Dice soplete? Sí, mi don. Dice riki Tiki Tiki soplete tengo plata. ¿Soplete tengo plata? Exactamente. ¿Y en qué parte dice soplete? Después de riki Tiki Tiki, viejo. ¿Qué? Sí, así que dice el dembow, hermano. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dembow qué? Y no es un dembow lo que tú quieres escuchar, que estás llamando para acá a la hora del dembow. ¿Qué dembow ni dembow? Yo lo que quiero es escuchar un merengue que está sonando bien. Haberlo dicho antes.